Today's message, or short message, I should say, Сего- Сегодняшняя проповедь, um, I'll- I gave it the title, я бы назвал ее Who is Jesus Christ to you? «Кто является Иисус Христос для тебя?» And as we just heard И как вы уже слышали, through the songs э, через песнопение and the words spoken before me, и слово, которое было сказано до меня, the question is asked to everybody и вопрос, он стоит для каждого. to people who know Christ, Для тех, to, кто знает Иисуса, to people who may have never heard of him, до тех, кто даже о нем не, не слышал ни разу. to people who suffer, Те, которые страдают, to people who live a great life. и те, которые имеют прекрасную жизнь. The question is Вопрос таков. Who is Jesus Christ to you? Кто является Иисус Христос для тебя? First place I want to read it is from Matthew chapter 16, verse 13. И первое место, которое я хочу прочесть, это будет Матфея 16 глава с 13 стиха. When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Who do men say that I, the Son of Man, am? Пришедший же в страну Ке- Кесаре Фил- Фил- а, Филоппови, а, Филоппови, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают меня?» So they said, Some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets. Они сказали, а, а, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одних из пророков. He said to them, But who do you say that I am? Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Simon Peter answered and said, You are the Christ, the Son of the living God. Симон же Петр, отвечая, сказал, Ты Христос, Сын Бога живого. живого. Jesus answered and said to him, Blessed are you, Simon, Bar-Jonah. For flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь откры открыла тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». И потому мы видим в 16 стихе, здесь он спрашивает, «Э, кто ты, э, э, вы за кого почитаете меня? Some people say to up to this moment when this question was asked, Некоторые говорят, что до этого момента um, the disciples have been with Jesus roughly two years. Когда он задал им этот вопрос, ученики были с Иисусом два года. Two years that they were following him day by day. Они след... Два года они следовали за ним в день в день. They left their jobs behind. Они оставили свои работы. They didn't live their day-to-day -day life normally like we do now. Они не, жи не жили э, своей обычной жизнью, как мы живем. Because to be called a disciple, чтобы быть назван учеником, it's, it's very similar to being an apprentice. Это равно сильно как быть э, как бы ученик. Or a student. Студент. They left their jobs and they committed to following Jesus everywhere. Они оставили свои работы и они полностью себя посвятили, чтобы следовать за Иисусом. What was the goal of this? Какая была цель их в этом? Clearly they saw that in Jesus. И естественно они видели в Иисусе. There was something to be learned. Там было э, есть было с чего научиться. There was something to be followed. Есть было э, э, за что идти. Because when he came to them, потому что когда он пришел к ним, they're in the middle of their job. Они были посредине своих забот. It's like today, if I'm at lunch at work, и как сегодня, если я бы был на обеде, getting ready to do a very important meeting with my boss, и у меня было очень э, важное совещание с своим э, э, начальником, and Jesus comes to me, и Иисус бы пришел ко мне, he says, hey, I want you to follow me. и он сказал, я хочу, чтобы ты последовал за мной. You get up, ты встаешь. И ты уходишь с работы. Я не говорю, что нам нужно именно так сделать, но я, я вам даю пример. This was radical. Это было радикально. this was their way of money, Это было их э, способ зарабатывать деньги. Uh, and so, an apprentice is like an internship. You learn to do the things from an expert. И ученик это, это тот человек, который учится от э, тот, который знает эту работу хорошо или экспорт. And so, them following Jesus day by day, И следуя за Иисусом с день в день, they saw how he interacted with people, а, он- А, они видели, как он обращался к людь с людьми. With rich people, с богатыми, with poor people, с бедными, with sick people, с больными, with healthy people, с здоровыми, with hypocrites, а, с лицемерами, with people who are looking for God. и даже с теми, которые искали Бога. The question that arises now is, И вопрос следующий, который поднимается, are we disciples of Christ? мы являемся ученики Христа. Do we seek to learn from him? Мы ищем, э, ищем для того, чтобы э, научиться от Него. Do we seek to see how he interacts with other people? А мы вникаем, как Он обращается с другими людьми, so that we could learn to do the same. чтобы мы научились делать так, так же. And when the apostles answered Jesus, и когда э, апостолы ответили Иисуса, so they said, some of you think, some people think of you as a prophet. И они говорят, что некоторые думают э, за тебя как как пророка. What does a prophet do? А пророк что он делает? He tells people. Он говорит людям. What God is wanting to tell them. То, что Бог хочет передать им. He's like a messenger. Он как просто посредник. But here we see that Jesus was much more than that. Но здесь мы видим, что Иш- Иисус был намного больше этого. What I'm trying to show or explain И что я хочу показать или объяснить, is that there's many ways you can look at who Jesus Christ is. много, много сторон можно посмотреть, кто является Иисус Христос. And if you look biblically, И Если э, взять точки зрения Библии, he fits every single one of those bills. он подходит под пра- каждый пункт. But he's even more than that. Но он больше того. God sent many prophets and messengers on his behalf to the people. Бог послал много своих пророков или те, которые э, дели, э, послания, э, ну, д- делились словом Бога. We just have to read the Old Testament, Нам надо просто прочитать Старый Завет. and we can see time and time again Мы видим с времени и с времени на время, God talks to his people do this, don't do that, do this, Он don't do говорит that. своим людям, вы делайте так, не делайте так. They remember for a little bit, Они помнят на короткое время. And then they forget. И потом они забывают. And they step away from God. И потом они отступают. And God sends a new prophet. И Бог посылает еще одного пророка. And again, the story repeats and repeats and repeats. И история повторяется и повторяется. The question is, do we allow Jesus to speak to us? Э, вопрос стоит такой: допускаем мы, чтобы Иисус говорил к нам? Do we allow His prophetic words to touch our heart? Э, допускаем, чтобы это пророческое слово оно касалось наших сердца? Do we hear Him? Мы слышим его. in our day to day life? с дня в день. Do we see him Мы видим его in the creation, и сотворение, in the people that he created, и тех, которые он сотворил, in the poor, и бедных, in the rich, богатых, in the well off, и те, которые хорошо живут, in the sick? и бедных, э, Do we- э, больных. Do we see Jesus? Мы видим ли Иисуса? Or maybe the question should be asked Или вопрос должен таким быть? Do people see Jesus in us? Видят ли люди Иисуса в нас? Do you allow Jesus to speak to you? Вы допускаете, чтобы Иисус говорил к вам? We can be easily mistaken by who we think people are. Мы можем а, легко а, а, ошибаться в том, что а, э, ошибку сделать в том, что а, как? We can e- be easily be mistaken by who we think people are. мы можем ошибаться в том, а, к- как мы думаем, какие являются люди. If I see somebody on the street, Если мы видим кого-то на улице, very well off, богат, perfect suit, хорошая одежка, well done hair, красивая a прическа, nice car, хорошая I машина, think he's got his life together. и мы можем подумать, что у него все прекрасно, Everything is going good for him. у него все просто идет But гладко. I can be easily mistaken. Но я могу ошибаться. On, on the front, he could have the, uh, the, the, the image that he's, everything is well. У него может просто взгляд такой или, или просто имидж такой, что у него все прекрасно. But inside he could have a broken heart. Но внутри он может иметь разбитое сердце. I can know somebody by name, but the only way to get to know them truly я могу знать кого-то по имени, но как а, по-настоящему узнать их. I have to spend time with them. Мне нужно провести время с ними. And if I spend time with a well-off man, и если я буду проводить время с тем человеком, который кажется у него все хорошо, but he's always worried, но он всегда переживает, but he's always anxious, но он всегда беспокоится worrying, oh, how is my money doing? и думает, как мои деньги растут, How's my health doing? как мое здоровье. Is that person really truly well off? И этот человек действительно ли он, у него все хорошо. What I'm trying to say is, Что я действительно хочу сказать, we can say that we know Jesus, мы можем сказать, что мы знаем Иисуса, but we could be mistaken. но мы можем ошибаться. There are people devoted their whole life. Есть люди, которые отдали свою, всю жизнь свою. They're called the Pharisees. Это были фарисеи. And the Sadducees. Садукеи. But when the truth came to them, но когда истина пришла к ним, the truth that they were looking for in Scripture, та истину, которую они искали в Писании, they knew the Scripture from the very beginning to the very end. Они знали Писание с начала от, от корочки до корочки. They knew the little apostrophes and the commas. Они знали все запятую. But when Jesus, the truth, stood before them, Но когда истина стояла перед ними, they were completely mistaken. они просто а, а, а, ошиблись. They did not see God. Они не видели Бога. They just saw a false prophet. Они просто видели ненастоящего пророка. They saw somebody that they thought was not all there. Они просто увидели того, кто не был там, м, как бы не был не настоящим. I wanted to read from John um, chapter 13, И Я хочу прочесть Иоанна 13 глава, Из 13 по 17 стиха. Вы называете меня э, учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и Учитель умы, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг друга. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истина, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если вы знаете, блажены вы, когда исполняете. So here we see Здесь мы видим, that Jesus called himself the Lord, мы видим, что он называет себя Господом and teacher, и учителем. And as we did last week, и как мы делали прошлую неделю, by his example, по его, по, по его примеру, through communion, посредством хлебопреломления, we, commi- we finished this act, or we did, we did what he said. мы, сде- мы исполняли то, что он сказал. And so, him, like a teacher, И он, как учитель, we hear him мы услышали, and we do what he says to do. мы исполнили то, что он повелел нам. But also, the, Lo- uh, uh, he calls himself Lord. И также он называет себя Господом. Another translation of the word Lord could be master. И перевод этого, это просто может быть как господин. But when we think of the word master, we have a bad connotation. Мы думаем, что какой-то как, э, гос- э, как Господь, мы, мы негативно принимаем это слово. Because when we think of master, Мы думаем, а, а, господин. We think of somebody who's very hard on the people that serve him. Мы думаем, что это кто-то, кто просто очень а, а, угнетает тех людей, которые под ним. He gives them difficult work. Он им дает сложную работу. Low pay. Низкооплачиваемая. No benefits. Нет никаких э, э, пособий. But I want to take that and flip that over. Но я бы хотел поменять это чуть-чуть. There now nowadays we don't really see this. Uh, в эти дни мы сейчас не видим это так сильно. It may be similar to being like a butler. Это может быть подходу к тому, как человек, который обслуживает богатых людей. Я это слово не знаю. Um, but back in the old times, this was very common. Но в то время это было uh, очень часто. Somebody who didn't have any job, no money. Тот человек, который не имел работу, не no имел food. денег, не имел еду. He would come to somebody who was well off. Он пришел к тому, кто богат. And said, hey, can I serve you? И он бы сказал, могу я тебе послужить? Can I, can I work for you? Могу я uh, работать uh, под тобой? He became, he became his servant. И он стал uh, служить ему. And that person may, may, as you can say, became his master. И тот uh, богатый человек стал его господином. What did that person gain? И тот, что он приобрел, этот человек? He gained a job. Он приобрел работу. He gained food, еду, shelter, э, кровь, something, крышу. Something to give to his family. Что-то может э, передать своей семье. When people become serv servants and masters to make ends meet, rather than be homeless, then they can have food, a place to sleep, and money to make. И люди, когда они становятся слугой кому-то, у них есть самые необходимые вещи э, для проживания. What I'm trying to say by this И что я хочу сказать этим? is when we call our Lord Master, И когда мы называем нашим э, э, э, Христом Господо- Господом, we look to Him мы смотрим к Нему, to provide for us, чтобы обеспечить нас, to give us shelter, чтобы дать нам э, крышу, to give us food, чтобы дать нам еду spiritually, духовно to give us salvation. и дать нам спасение. Oh Lord, be the Lord in my life and be the master of my life. Господь, пусть будет Господь моей жизни. I don't know what to do in my life. Я не знаю, что нужно сделать в моей жизни. I don't know how to be a good person. Я не знаю, как быть хорошим человеком. I don't know the decisions I need to make my day-to-day life. Я не знаю, как делать некоторые решения с дня в день. But Lord, teach me and show me. Но Господь, он, он учи меня и, и покажи мне. Be the master of my life. Будь господином моей жизни. Do you allow Jesus to rule over you and provide for you? Вы допускаете, чтобы Господь он э, руководил вашей жизнью? Many times we think we have to have it all put together. Много раз мы думаем, что нам на все должно быть просто идеально. But what God wants to see Но что Бог хочет видеть? is a heart Сердце, that's truly and fully dependent on Him которое полностью предано и на- а, надеется на Него. because He's going to meet every single need. Потому что Он восполнит всякую нужду. Next place I wanted to read И from, следующее место я хочу прочесть. it's Psalms 23. Это будет э, Псалтырь а, It's 22. 20, 22. The first three verses. Uh, э, 22 псалтырь, первые три стиха. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою и направляет меня на стези правды ради имени своего. The Lord is my shepherd. Гос, э, Господь, Он пастырь мой. Who is Jesus to you? Кто является Иисус для тебя? Here David is saying, и здесь Давид говорит, that I am like a sheep. «Я как овца, but the Lord is like a shepherd, и Господь Он пастырь, and he leads me. и Он ведет меня». If anybody's ever seen И если вы когда-то видели, when a shepherd is walking, когда пастух идет, the sheep all follow behind. и все овцы идут за ним, They go where they where he goes. они идут туда, куда он идет, They don't go into dangerous Они places не уходят в сторону, где, без, э, где опасно, because they're following the shepherd. потому что они идут за пастором. The Lord is my shepherd. Господь является моим пастором. Do we allow him to lead us though? ожидаем лишь, чтобы Он вел нас. Or we like the, that one sheep, Или мы являемся как та одна овца, as they say, the black sheep, как можем сказать, это черная овца, that likes to go its own way, который любит идти просто своим, and say, своим путем. Ah, this is old. И сказать, это просто от это старое. The shepherd doesn't know what he's doing. пастух не знает, что он делает. I know there's better green food over there. Я знаю, что там есть более э, зеленее трава. And then he ends up getting lost. И он в итоге просто запутывается. And the shepherd has to leave everybody behind. И пастуху надо всех оставлять. sheep. И идти и возвращаться за той овцой, чтобы возвратить ее. Do we allow Jesus to lead us? Допускаем, чтобы Иисус вел нас. Is he our shepherd? Потому что он наш, наш пастух. Another place I want to read from is John chapter 10. И еще одно место я хочу прочесть, это будет Иоанна 10 глава. Um, verse 7 through 15. И это с 7 по 15 стих. Итак, опять Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь, э, дверь овца. Все, э, сколько их, напри, а, их не приходило предо мной, суть э, вор и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастор добрый. Пастор добрый полагая жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которым овцы не свои, ведет а, приходящего а, волка э, и, поставит овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и э, не радеет об овцах. Я есть пастор добрый, и знают моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь моя, а, и, и жизнь мою полагаю за овец. Here we see Jesus is not just a shepherd, Мы зи- видим здесь, что Иисус не просто пас- э, пастырь, but he's a good shepherd. но Он добрый пастырь. He looks after his own. Он заботится за- о своих. Not only does he look after his own, Он не только э, заботится о своих, he laid his life down for them. Он положит жизнь свою за своих. He gave them an example of what to do, Он дал им пример, что нужно делать, how to live, как жить. and when they couldn't meet the bill, И когда они не могли э, прийти, э, подойти или как... Что-то сделать. Да, шо, как бы они не могли что-то сделать до конца. With his sacrifice, э, ну, своей жертвою he covered that all. он покрыл это все. But the question is today, но вопрос стоит такой. Is Jesus my shepherd? Иисус является ли моим пастухом? Is he my good shepherd? Он является моим добрым пастухом. Next place I wanted to read from, and I wanted to take us back to the very first verse, Matthew 16, 16. И я бы хотел возвратиться обратно к той первой, а, где мы читали Матвея 16, 16. And he said to them, But who do you say that I am? И он говорит, что «А вы за кого почитаете меня?» Verse 16. А, Отвечая, Mm-hmm. Here we see uh, Simon Peter call him son of the living God. И мы видим здесь, что Симон Петр отвечая, он говорит, «Ты Христос, Сын Бога Живого». He understood who he was. И он понимает, он понимал, кто он есть. After living with him two years. После того, он прожил с ним два года. Many of us may know God or are Christians for many years. Многие из нас, может, верующие много лет. Or we may just be freshly come to Christ. или мы просто пришли недавно к Богу. Whether you've served God for 25 years or one day, Либо вы служили Богу 25 лет или один день. the question is, who is God to, for you today? И вопрос так, и- так и стоит. Кто является Христос для вас? Is he is сегодня? Jesus Christ the Son of the living God for you? Является ли Христос живым э, сына Бога живого? Or is he just another prophet? Или он просто другой пророк? Or is he just another good teacher? Или просто другой хороший учитель? What was the mission of the Son of the Living God? Какая была миссия живого Бога, э, сына Бога? If we turn to John 3:16, we can we know that. Если мы посмотрим Иоанна 3:16, мы знаем. For God so loved the world Ибо так возлюбил Бог мир, that he gave his only son, что отдал единородного Сына, that whosoever believes in him дабы кто уверовал, а, всякий верующий в Него, should not perish but have everlasting life. не погиб, но имел жизнь вечную. This was the mission of God. Это была миссия Бога. This is the mission of Jesus Christ. Это была миссия Иисуса Христа. And so another thing people call Jesus И еще, как называют Иисуса, is they call him Savior. они называют Его Спасителем. What did they what did he save them from? От чего Он спас их? From their sin, От ихнего греха, from themselves, от самого себя, from death. от смерти. He was their savior, their personal savior. Он был их персональный Спаситель. So I need to know Jesus personally. Я должен знать Иисуса персонально. I need to know him as my savior. Я должен Его знать как моим Спасителем. Not my father's savior, Не Спасителем моего отца, not my brother's savior, не Спаситель моего брата, but my savior. но мой, м- мой Спаситель. Jesus died for my sins. Иисус, Он умер за мои He грехи. died for my shortcomings. Он у- умер за, за мои недостатки. He died for my selfishness. Он, он умер за мое самолюбие. And he died to give me life, И Он умер, чтобы дать мне жизнь. everlasting life. Вечную жизнь. Oh, this is the great mystery. Это самое э, такое прекрасное, как бы, э, э, mystery, это м, как загадка, Diane. тайна. That the loving God Ну, любящий Бог, who created heavens and earth, который создал землю и небо, who gave us breath in our lungs, который дал нам дыхание в наших who, э, легких, who created us, который создал нас, who gave us a complex mind, который дал нам э, сложный разум, emotions and feelings, эмоции и чувства, desires and passions, желания, and dreams and ambitions, и, и мечты и амбиции. That this all creative, all powerful God И это все сильный Бог, would, всемогущий Бог. would step down to this earth И Он спустился на эту землю, to humble himself чтобы смирить себя, as a servant, как, как слуга, as a shepherd, как пастух, as a teacher, как учитель, as a prophet. как пророк. But not only that, Не, не только это, but as a savior. но как спаситель. He laid down his life. Он положил жизнь свою. Do I know this? Знаю ли я это? Have I experienced Jesus as my savior? Пережил или испытал я Иисуса как моего личного спасителя? You may say, "Oh, I came to Christ 20 years ago, so I Может know." кто-то Who he сказать, is. что я пришел 20 лет назад э, к Иисусу, я знаю это все. What about today? Ну а что как а насчет сегодня? Do you still have that deep reverence for Christ? У вас есть эта ревность по, по Христе или по Do you Богу? have that passion? У вас есть эта ревность? That fire inside of you. Этот огонь в вас горит ли? It says, Lord, I want to know you. Господь, я хочу знать тебя. Not just how my parents know you. Не так как мои родители знают тебя. Not how they say I should know you. Не так как они говорят, я должен знать тебя. I want to know you. Но я хочу лично знать тебя. I want to experience you in my life. Я хочу пережить тебя в моей жизни. I want to have no doubt. Я не хочу иметь сомнений мнение, savior, что Ты есть мой Спаситель, life, что Ты дал life. мне жизнь вечную. And the beautiful thing is, и самое красивое всего это, when we do this, когда мы это делаем, God answers us every single time. Бог отвечает нам каждый раз. His mercy and His grace is abundant. Его милость и благодать, э, благодать она превозмогает всего это. So the question is, и вопрос такой, do you let Jesus save you? допустил ты, чтобы Иисус спас тебя? Do you allow Him to continually save you? допускаешь, чтобы Он постоянно спас, э, э, э, спас тебя. Day in and day out. Каждый день. Do you come to Him? Приходишь ли ты к Нему? In humility and reverence. В смирении и ревности. And ask Him to teach you. И просишь, чтобы Он тебя научил. To show you what you need to do. Чтобы Он показал, что тебе необходимо делать. Next place I want to read from is uh, John chapter 17 verse 3. Иоанна 17 а, глава с 3 а, стиха. Это же есть, <clears throat> это же есть жизнь вечная. Да знаю, да знаю тебя, единого истинного Бога, и посланного тобой Иисуса Христа. And here it says, this is true eternal life. Это же есть истинная вечная жизнь. That we may know Jesus Christ, чтобы мы знали Иисуса Христа. Who he is truly, кто он является поистине. And who the Heavenly Father is. И кто есть uh, Небесный Отец. Many people think, oh, eternal life is going to be Многие думают, что вечность будет, when I go up to heaven, когда я буду там м, на небе, I'm not going to have to work, мне не надо будет I работать, don't have to wake up early, мне не надо будет рано вставать, I don't have to worry about bills, мне не надо будет переживать за э, билы, I'm not going to be sick. э, я не буду болеть. That's eternal life. Это есть вечная жизнь. But the Bible says otherwise. Библия говорит на что-то наоборот. The true eternal life Но истинная вечная жизнь is when we know Jesus Christ, это когда мы знаем, познаем Иисуса Христа, for who he truly is, кто Он поистине есть, and we've experienced him in our lives. и мы пережили Его в нашей жизни. So the question again remains, и вопрос стоит, who is Jesus Christ to you? кто есть Иисус Христос для тебя? Oh, how we need Jesus to be our good teacher. О, как мы нуждаемся, чтобы Он был наш хороший учитель. Our guiding prophet. Или, или, или пророком, который ведет нас. our loving Lord, Или любящий Господь. our caring master, Или заботующий э, Господь. our merciful Savior. Наш милосердный Спаситель. How we need Jesus today Как нам мы нуждаемся в Иисусе. and tomorrow И завтра, and the day after that. и день затем. There will come a time when we all should Придет stand время, before когда Him, мы все предстанем пред Ним. and the question won't be, И вопрос не будет, uh, who is Jesus to you, кто Иисус для тебя. but Jesus will then ask you, Но Иисус тогда спросит тебя, who are you to me? кто ты есть для меня? Do I know you? Знаю ли я тебя? And we read this example in, in the Gospels. И мы слышим это в Писании, When people came before the Lord, когда они пристали пред Господом, and there was a great divide, И было разделение. Those on the left and those on the right. Были одни на левую, другие по правую сторону. And he said to the ones on the right, enter into my kingdom. И он сказал тем, которые по правую сторону, зайдите, войдите в, э, в радость Господина. But the ones to the left, а тем, которые по левой стороне, he said, depart from me, I never knew you. Отойдите от меня, я вас никогда не знал. And it's very interesting. He said, I never knew you. И интересно сказано, что я никогда не знал вас. And they were departed, they were cast into the Они fire. были, их, э, их отобрали, и они были брошены в озеро Огнена. And they asked, Lord, did we not do these great things for you? Did we not И serve они you? задают вопрос, неужели мы не делали эти э, чудесные дела для тебя? Мы не служили ли тебе? But Jesus said, Но Иисус сказал, I was thirsty, я был, я, я хотел пить, and you did not give me to drink. и вы не дали мне. I was hungry, Я был голоден, and you did not feed me. и вы не накормили меня. I was naked, Я был э, наг, and you did not give me и clothes. вы не одели меня. And, and they asked, When did we see you in И all они those спрашивают, когда мы circumstances? видели тебя во всех этих моментах? And Jesus said, И Иисус сказал, That which you do to the least of these, тем, кому вы это делаете из малых сих, then you've done to me. вы сделали мне. And I believe that is a very, very interesting point that Jesus made. И это, я хочу сказать, что это очень интересный момент э, или пункт, который Иисус подчеркнул. Because I believe the disciples saw this happen every single day. И я верю, что ученики видели это каждый день. When they go into a small town that nobody knows of, Когда они ви- шли в маленький город, где их никто не знал, and they meet a lady who has nothing to feed her children, накормить своих детей, or her only child is sick with a demon, или ее единственный ребенок был одержим бесом, and the Lord sees the need in her, и Господь, видя нужду в ней, and He fulfills it, and He и Он heals the child. исполняет и исцеляет ребенка. Or many other different circumstances И when многие people were in другие great моменты, need, где люди были в нужде, and nobody noticed them. и никто их не замечал. Not the high priests, Не, не самые высокие э, э, служ- э, фарисеи как бы. Yeah, not the Pharisees, not the Sadducees. Не, не, не фарисеи, не садукеи. They're busy. I need to make it to the temple. Они были заняты, нам надо идти в храм. I gotta preach the word. Мне надо проповедовать слово. I gotta sing. Мне, мне нужно петь. I have very important things to do for God. Мне очень важные дела для Бога. But then they passed them completely by. Но они проходят мимо. But Jesus, но Иисус, His everlasting love, который имеет совершенную любовь, stops, slows down, останавливается, and he asks, и он спрашивает, What do you need? Что тебе нужно? What do you seek? Что ты ищешь? And every single time, и каждый раз, when they answered with faith, когда они отвечали верою, he met that need. Он, он восполнял эту нужду. And so I believe the disciples knew exactly what Jesus meant by this. И я думаю, что ученики знали конкретно, что Иисус имел в виду этим. And so my prayer today и сегодня моя молитва, is that we grow to know who Jesus is. чтобы мы росли и познавали, кто есть Иисус Христос. More and more. Более и более. So that he can change our lives. Чтобы он мог изменить нашу жизнь. Change our hearts. Наше сердце. Give us a heart of flesh дать нам плотяное сердце, that can feel what other people feel, которые могут почувствовать то, что другие переживают. And a heart that wants to change their lives. который хочет изменить вашу жизнь. Because that is how there's going to be change. Потому что только посредством этого будет измена. And in our lives, в нашей жизни, in the lives around us. в жизни окружающих нас. It's only been Jesus. И это только и был Иисус. It's only ever gonna be Jesus. И это только и будет и, э, по сердцу Христа. And that is the only way to salvation that we have. И это только и, и это единственный путь, который мы имеем к спасению. And in finishing, I wanted to read from uh, John chapter 15. И в итоге я хочу прочесть uh, Иоанна 15 глава. Verse 5. И пятый стих. Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не может делать ничего. For without me, без него you can do nothing. вы не сможете сделать. And then again, we see that Jesus, и обратно мы видим, что Иисус, being our provider, тем, который нам все дает, gives us the ability, дает нам возможность through him, посредством Него to serve him, служить Ему and to bring fruit, и приносить плоды. And here it says bears much fruit. И здесь написано, что он приносит много плода. For without me, без него, you can do nothing. Вы ничего не сможете. And so again, I wanted to ask the question. I know I've asked it lots of times. Я знаю, я уже много раз задавал этот вопрос. But who is Jesus Christ to you? Кто является Иисус Христос для тебя? Is he your savior? Он твой спаситель? Or is He just somebody that you may know of? Или вы просто знаете, о- о- о- или вы, это Он просто, о ком вы просто знаете? Is this somebody that you've just heard of? Или просто слышали о Нем? Or do you spend time with Him? Или вы проводите время с Ним? One on one, Один на один. in your prayer closet, В молитвенной комнате, at work, на работе, on the way to work? на пути к работе. Do you allow him to speak to your heart? Вы допускаете, чтобы он говорил вашему сердцу? Do you allow him to teach you and to lead you? Вы допускаете, чтобы он учил и вел вас? Do you allow him to provide for you? Вы допускаете, чтобы он вас э, вам все предоставлял? And I know with 100% sure Я знаю 100% that when we ask God, что когда мы просим, Lord, enter into my life, Господь, войди в мою жизнь, give me your anointing, дай мне Твое помазание, give me to know you, дай мне познать Тебя, to experience you as I've experienced you many times пережить before, Тебя, как я много раз уже переживал Тебя. He will answer. Он ответит, If we ask with faith, если мы попросим с верою, He will become our Savior. и Он станет наш, нашим He'll Спасителем, become a provider. Он даст нам все необходимое. He'll be our good teacher, our good Он будет leader. наш хороший, добрый учитель. And as there is written in one of the songs, И как написано в, в Псалтере, He'll be our all in all. Он будет наш, наш полноценным. And with that, I wanted to go ahead and pray. И с этим я бы хотел пойти к молитве.